магниттик ийне кичинекей туруктуу магнит болуп саналат эгерде магнит эркин айланса анда анын түндүк уюл жердин географиялык түндүк уюлуна карай айланат магниттик ийнеге тилке магнит алып келели жебенин түндүк уюлу магниттин түндүк уюлунан алыстайт магниттер карама каршы уюлдар менен тартылат ал эми окшош уюлдар тарабынан түртүлөт